fotografia, ela é, antes de mais nada e sobretudo, uma decisão do olho. E o olho vai muito mais adiante do que a mente, do que o raciocínio, do que a percepção lógica. O olho é o instrumento que nós temos para definir, materializar plasticamente a relação mágica com o mundo. Eu acho que talvez seja interessante fazer algumas observações na ordem cronológica, começando pelo mais antigo deles, desses grupos, que são as fotos da área política. Então eu pego uma foto que é, é uma foto de pouca expressão para o público de hoje, que representa, mostra o presidente do Senado Federal, que é o presidente do Congresso Nacional, falando para os jornalistas, para a imprensa, que representa a consciência da nação, essa imprensa sentada e o presidente do Congresso Nacional de pé, com o pé em cima de uma mesa de centro, dando aquela de One Man Show representando um teatro do que era a vida política. Esse homem, Petrônio Portela, era, ao que se dizia na época, a opção civil de sucessão do general Geisel. Essa, essa fotografia ela faz par e passo também com uma dos generais que estão numa solenidade no Palácio do Exército, Palácio Duque de Caxias, aonde tudo é muito organizado, então tem assim um, uma, uma cordinha, né? delimitando um espaço especial VIP para os generais. Então tem aquela cordinha e tem uma plaquinha na frente escrito generais. E atrás dessa plaquinha escrito generais, lá estão os generais que aguardam a cerimônia como colegiais do primário, aguardando uma, uma cerimônia do Dia da Bandeira, uma coisa assim, brincando. Né? Então é uma fotografia difícil de fazer, porque a pressão em cima da imprensa é muito grande, nós somos colocados em local desfavorável, foi uma foto feita com télito, até meio tremidinha, mas era uma foto que tem um conteúdo que pesa muito aí. É claro que qualquer sujeito com a minha formação dentro do, do, do Palácio Duque de Caxias, no comando do Exército, vendo uma cena peripatética de uns generais num cercadinho, escrito generais, brincando feito criança, eu, que fui do colégio militar, que cresci naqueles cercadinhos, não posso perdoar. Pô, era preciso que. Então, o que, que eu pensei? Eu não preciso pensar, basta ser. Porque pensamento pensamentos bem juntos. Uma outra foto que eu acho que vale a pena, que vale a pena destacar é a foto do Tancredo com Ulisses, os dois sentados numa reunião do Comitê pela Anistia, em que o, o Tancredo está ali com aquela cara de Tancredo, e o Ulisses está falando, falando com aquele jeito dele, ele fala, ele vira para o lado e diz assim, não é mesmo, Tancredo? E o Tancredo inclina a cabeça para o lado dele, com aquela cara de Tancredo, e a cabeça do Tancredo fica sobre a mão do Ulisses. Como que a ilustrar aquela foto, aquela frase célebre do Ete homo, eis o homem, né? E de fato, é, o Ulisses, como senhor das diretas, acabou desbravando pavimentando o caminho para o Tancredo ser o grande senhor das indiretas, presidente que nunca sumiu e botou no cargo nada mais, nada menos do que o ex-presidente do PDS, que foi o sucessor da Arena ao partido do regime. Eu passei no alto do Congresso Nacional, volta e meia eu passava por ali, em cima via aquele soldado, mas um dia a coisa estava diferente. Um dia bateu uma luz no soldado, tinha uma bruma, não sei o quê, tinha um vento que espalhou umas nuvens, e aconteceu alguma coisa. Aquele soldado, o capacete dele brilhava mais, ele tinha um peito mais largo, sei lá. A espingarda dele estava colocada de outra maneira, espingarda não, desculpa, fuzil, né? Bom, é um soldado, não é um caçador. Mas então, aquela figura ali, do jeito que ele estava, em vez de ele ficar um pouquinho mais para a direita, ele ficou um pouquinho mais para a esquerda. Aí a luz do vigésimo andar incidiu sobre a baioneta. Sei lá, naquele momento, alguma coisa se produziu plasticamente, fotograficamente, que mexeu dentro de mim e me levou a produzir aquela foto. Tem duas fotos que eu quero comentar. Uma foto na minha opinião, terrível, das mães de militantes desaparecidos, segurando cartazes no Salão Verde do Congresso Nacional, exigindo anistia e apuração dos crimes, a repressão. E aconteceu muito rápido, elas entraram no Congresso e com o apoio de alguns deputados de esquerda, deputados de oposição ao regime, talvez seja até melhor dizer assim, elas abriram aquele, aqueles cartazes e a televisão, evidentemente, também ampliando seus limites de, de, de cobertura jogaram a fonte de luz na cara delas e começaram a filmar. E aí eu cliquei com aquela luz muito dura, dramática mesmo e a foto ela carrega mesmo a dramaticidade desse momento. É uma foto que me toca muito. Por fim, nós temos uma terrível alegoria do que é o movimento político que se instalou no país a partir dessa dita redemocratização. É uma foto feita no comício do Arraes quando o Arraes voltou do exílio em Pernambuco e foi recebido na rua por milhões de pessoas é, que estão em último plano, com os braços para cima, gritando: arrasta aí, arrasta aí, arrasta aí. E o primeiro plano é um cartaz do Arras, rasgado, um cartaz que anunciava justamente essa manifestação, rasgado, em que a cara do Arras aparece amassada num primeiro plano contra essa multidão que fala para o nada. Essa multidão ela grita para o nada, porque esse político e essa classe política que finalmente se apresentou é o um nada. Bom, vamos entrar nas fotos dos índios. Essas fotos dos índios elas têm diversos momentos né? Eu iniciei o meu trabalho com os índios. Eu tinha 29 anos e estava chegando pela primeira vez numa área indígena. Chegando lá, eu encontrei uma magnífica aldeia tupi, completamente preservada, que é dos Camaiurá, né? que estão nus, pintados, cheios de adorno, morando nas casas tradicionais numa aldeia circular com meia dúzia de casas poderosas. Eu caí dentro dessa aldeia indígena como repórter fotográfico, não como antropólogo. É claro que eu tenho consciência de que eu não, não sou um repórter fotográfico padrão. Quer dizer, eu já caí aí eu já era, já gostava de índio, já lia sobre índio, já tinha toda uma informação sobre o que era essa diversidade cultural, a importância dessas culturas indígenas. Então eu já cheguei nessas aldeias favorável a essa situação, aberto para receber essa novidade. E atuei tecnicamente como um repórter, ou seja, eu registrei e documentei os aspectos dessa cultura, as, as, a, a, construção das casas, a, os rituais, eu me informei como é que é o ritual, me disseram é assim, assim, assado, a noiva vai sair dali, vai entrar lá, vai fazer isso, e eu cobri, fiz uma cobertura é, profunda, engajada, apaixonada, e, enfim, me, me, me joguei nesse trabalho mesmo. Não, em momento nenhum eu me senti, é, como é que se diz, mobilizado para representar a minha sociedade diante daqueles indivíduos. Eu me senti mobilizado para representar aqueles indivíduos diante da minha sociedade. Você entendeu? Eu disse assim: eu estou aqui. Então, eu tenho que levar isso que eles são para lá para as pessoas verem. Mas não as pessoas verem a maneira como eu vejo eles e sim a maneira como eles têm que se mostrar para aquela sociedade. Então isso fez com que eu tivesse uma relação muito legal com aqueles índios. Para começar, tudo com lente normal ou grande angular, tem uma foto de tele ou duas, quer dizer, tudo bastante próximo, dialogando, dentro do lance, fazendo aquilo que eles estavam dando para eu fotografar. foto não se constrói no raciocínio. A foto se constrói por uma sucessão de escolhas que são escolhas construtivas do resultado final. Por exemplo, essa foto. Eu estava do lado de cá da aldeia, tinha o pátio central. Do lado de lá da aldeia, ou seja, a uns 70 metros de mim, saiu da casa uma garotinha dos 5, 6 anos, 7 anos, sei lá, 8 anos, brincando com um enorme pedaço de plástico transparente. Quando eu vi, no meio daquela aldeia tupi, todo mundo peladão, pintadão, cheio de ornamento, aquela menininha brincando com plástico, eu pensei, isso dá foto. Eu só como foto jornalista. É não tem jeito. Criança e velho dá sempre foto. Criança pelada, então, é foto na certa. Agora, criança pelada, indígena, brincando com um pedaço de plástico no meio de uma aldeia camaiorá, eu fiz um esforço enorme, me levantei da onde eu estava e fui andando na direção da menina. Quando eu botei a máquina na cara, eu vi que eu estava na distância errada, porque eu estava de grande angular e eu tinha esquecido. Eu teria que trocar a máquina, a lente, e aí me deu aquela preguiça, eu disse assim, ah, ela vem vindo para cá, quando ela entrar no meu quadro legal, eu faço a foto. E aí eu fui andando na direção dela com a máquina na cara. Quando eu ia fazer a foto dela, entrou um índio todo vestido na minha foto, que se confundiu com ela. Aí eu tive que parar e esperar o índio passar. Nem que eu estava esperando o índio passar, o que me acontece? A menininha já estava quase em cima de mim, quando me aparece um outro menininho pela esquerda, é, vindo, é, é entra no quadro. Aí eu fui tentar enquadrar melhor e me apareceu um índio todo peladão, pintadão do lado direito da cena, exatamente no momento que o outro saía e eu clique, porque é uma decisão do olho. É uma decisão do olho. Aí, aí eu vou explicar a foto. A foto é assim, você tem o índio no estado, vamos dizer assim, mais, mais dentro da sua cultura, não é? com seus aparatos tradicionais, depois você tem a criança com plástico, tem o outro que parece doente, tem o índio que sai vestido do outro lado, no sentido dos ponteiros do relógio. Essa leitura é um segundo momento da foto, é uma construção a partir da matéria-prima que aquele momento me deu. Eu acho que aqui cabe uma, uma reflexãozinha sobre o ato fotográfico. Porque o que acontece com o ato fotográfico é o seguinte: ele vai adiante da razão adiante no sentido de que ele é mais rápido e ele é independente da razão. O fotógrafo é fotógrafo porque o instrumento de diálogo que ele tem não é a palavra, não é o raciocínio, é o olhar, é a perspicácia, é a percepção dessa dimensão mágica aonde se escreve a imagem. Então, isto é verdade. O que quer dizer que o fotógrafo vê e registra coisas que ele não chega a perceber completamente, mas ele intui, e essa intuição garante a, a, a, o bom registro. Até porque o fotógrafo não fotografa o que ele vê, ninguém fotografa o que vê. Você fotografa o que você antevê, o que você adivinha. Porque o que você vê já, já passou, já não é mais foto. Isto é verdade, mas também é verdade que você, quando fotografa, você decide, o seu dedão decide, a partir de tudo aquilo que você é. O Cartier-Bresson disse isso muito bem, ele diz assim, a fotografia é uma decisão do olho. Então o olho decide. É verdade, mas o olho decide com base em que parâmetros? com o parâmetro daquilo que você é. E é, é engraçado porque dessa foto do plástico ao chavante, eu fiz o curso de especialização, de pós-graduação, especialização em recursos audiovisuais na etnografia. Porque é claro que tem um amadurecimento do olhar, é claro que tem um amadurecimento da técnica, é claro que tem uma destreza, um treinamento, tem uma opção de coisa. Agora, a questão é a seguinte: a gente produz foto para determinado fim. Entendeu? Então, as minhas primeiras fotos de índio, eu não estava nem aí para o jornal que ia sair no dia seguinte, entendeu? Eu estava completamente entregue à, àquela, àquela viagem, no sentido lisérgico do termo, que eu estava fazendo para aquela outra cultura. Agora, quando eu fui é, fotografar o, o Chavantes, eu fui fotografar para fundamentar um relatório técnico sobre o pertencimento daquela terra e que no qual o relatório tinha que ficar explicitado e justificado a maneira como aquela terra estava sendo ocupada por aquele grupo heterogêneo composto de chavante, missionário e grilheiro. Claro, a minha linguagem fotográfica tinha amadurecido, o meu olhar estava instrumentalizado em parte pela antropologia, mas o que determinou realmente a minha postura no, no, no campo foi a natureza da foto que eu estava engajado em fazer. Eu fui contratado para fazer aquelas fotos. Então lá eu tenho a foto do chefe de guerra do Chavantes, que é um índio que simplesmente não falava, ela era alto, era uma idade que eu não sei, mas era velho, não sei, 60 anos, 55, 65, era um índio velho, com uma cara absolutamente impenetrável, um olhar super vivo e que não falou nada em momento nenhum. Todos os índios discutiam, falavam, não sei o quê, e ele ficou calado o tempo todo. E quando nós sentamos na mesa de discussão, a FUNAI sentou de um lado e os índios sentaram do outro. Eu era a FUNAI, fiquei na frente desse cara que era o chefe de guerra, que ficou me olhando. Aí eu peguei a minha máquina e tirei uma foto dele, que eu achei extraordinária, aquela cara dele, parecia um apache, né? E eu tive uma boa relação com ele, apesar do que ele nos sequestrou a todos logo depois terceiro tempo, ou terceiro campo, né, mas no caso é um tempo separado realmente, é o material feito para a pesquisa dos agudais. Esse material agudar, ele é completamente, totalmente voltado para a foto eficiente como instrumento de pesquisa. Né? Toda a fotografia foi produzida dentro de um projeto de pesquisa de doutoramento. O que eu estava buscando era o dado antropológico, ou seja, aquele aspecto daquela realidade visível que, que serviria de ponto de apoio, de ponto de partida, que daria subsídios para desenvolver uma reflexão sobre como foi construído aquele grupo social, como se construiu aquela identidade social dos Agudais. A fotografia não estava ali para mais nada. Aliás, eu nem sequer estava lá como fotógrafo. Em todas as outras situações, eu estava naquele lugar porque era fotógrafo. Nos Agudais, eu estava naquele lugar porque eu era antropólogo. Inclusive, o meu orientador disse assim: você tem que resolver se vai fazer uma tese sobre antropologia ou sobre fotografia. E eu lhe previno, isso aqui é um doutorado de antropologia. Então eu fui para o Benin fazer uma pesquisa antropológica. Mas usando. Usando a fotografia como um instrumento de, pesquisa. Né? Então, entre essas fotos, você tem o descendente do Xaxá com o descendente do rei de Aboné. Né? Você tem a menina dançando. E aí é uma coisa interessante, porque a fotografia ela é tão mais rica de significado quanto for a nossa capacidade de ler as nuances de representação contido naquela imagem. Então, por exemplo, o rei do Daomé está cercado de mulheres. Do lado dele só tem um homem, o descendente do maior traficante que a história conheceu. Porque aquele homem, avô, não, bisavô do cara que está sentado ali, foi irmão de sangue do bisavô daquele rei. E, e, então, como eles eram irmãos de sangue, eles ficavam na mesma altura e juntos um do outro. Nenhum outro da Omeano ficaria sentado naquele lugar com o rei. Da mesma maneira, você pega uma menininha dançando, que tem ali, a menina está dançando em Cotonou, na República do Benin. E ela tem todo o gestual do samba, que para nós é natural, mas para os africanos é. Porque aquilo não é o gestual daquela região. O gestual daquela região é o que a gente vê no, no candomblé. Então, eu acho que as fotos dos agudais, elas, elas vão. Elas são extremamente bem feitas, na minha opinião, desculpe a falta de modéstia, mas elas são bem feitas para aquele fim. E aquele fim é um fim de, de construir um raciocínio, não é um fim de emocionar. É ciência. Antropologia é ciência. Quer dizer, se pretende ciência, não se pretende arte, não se pretende literatura. E a ciência, como a gente sabe muito bem, ela é não que ela seja despida de emoção, mas a emoção ela é submetida há todo uma, um critério, uma metodologia, ela não é absoluta a emoção. Quando a emoção é absoluta, você não faz ciência. Tem um, um provérbio bambarrá, que é um povo do, do, do, do, centro da África, que diz o seguinte: o estrangeiro só vê o que ele conhece. Porque ele, o que ele não conhece passa diante do olhar dele, ele não consegue classificar. Então, se você não classificar, você não vê. Porque o ver é um ato de reconhecer ou um ato de construir conhecimentos. Senão você não está vendo. Ver é um processo cognitivo. Né? Você me pergunta, o que que você pensou na época que você fez essa foto? Nada. Na hora de fazer a foto eu não pensei em nada. Né? Realmente. Mas isso quer dizer o seguinte, eu pensei em tudo. Eu já estava pensando.